ham era yeyasoose yasooka ham eh. anti ham yasookaono hamis kigundu era uh-huh. yasooka obawa miliyoni kikumi bakalola okulutu bali tebakyogedde nakukyokati yakoze eki anti yavudde naga nzenguza eddagala yaguza eddagala eh, gundi yagaye famiry abakozi bange n'abanaku hmm. let everybody emulate it museveni takubyawo task force abantu bakyabisobola ku luli nga bawaayo ebintu wale ne batalaba kyakola tuliba ba emotoka nebatugaa nti tunjagala ambulance twagala batubule president akole audit hmm. ambulance ezo dwaliyo kyezizina how did they allocate these vehicles hmm. zebasunda abantu Mm. the government ended up losing why mm. even the available vehicles exactly mm. district is our health officer mm. mfuna zo mm. zino zibasonda zili wakalolo kulutu bamuteke kugwaji ono mkazi aina akatwa kalinga manga bamuteke kugwaji tena bamuteke kugwaji terrace kuba bantu basonda luye yes. ebi kakati if the audit is carried out mm. kakati abagaga bavayo mhm mm bagulira abanako kakati ate eddagala lijje balireete libeera avayirebo tulyegulire kubanga eddagala bwe liraba likiruse ku mitwalo ataano bwe linaatuukira nga lingi lijja kujja ku etaano mm. mm. kakati ba tetulina resources muleke kugamba ababbi kye baakola mm. bagenda ne bagamba mbu buli mulwadde yenna alaga mulabo kyobulaba otoyabakubira ewaabwe nti lisosi zo nazii eraba be waliwo omusuma waliwo omusuma kuli edagaa yagenda nagamba yes amoveyes emuganda has a good proverb mm. when you are cleaning lianas do you expect pabudat air mwadira abalwadde bonna nemubetekako mubabiremu nemuganda amalwaliro ga private kakati we have learned let us learn from this mistake mm. let all hospitals badeeca eddagala eryo Mhm. tuyinza nkufuna abachina balina abaki balina mungeri gyemufuna gavumenti kanibolo india ina abachina eh, eh, balina eh, america yakoze mulwande nekintu kimu mm. amalwaliro ga gavumenti galina credibility mm. abantu bajja kugendayo mm. kakati buli ddwaliro lyonna oba lya mission oba lyani eddagala libeereyo wipe dozokalipe wipe kuba kakati naffe abasobola okusasulamututta tebateekeyo erichupuli anti udocument nti gwe mm. waligyewa balikukubidde mm. luddawa kiliniki mm. kye yali kukubye kubanga bino byokutwala mugavumenti akakakazi ah, sente zebakawadde ekyokubiri sente baziwe updf amaje ensi zonna amaje gegasolovinga calamities the army is trained mm-hmm. to solve such issues ebola maje ensige eh, maje mm. kubanga maje kasobola nokugenda negagamba nti china etuwe ebintu bimotoka mm. mobile clinics mm. mulimu abasawo tulina egombola lunaana kale katiwebula ebimotoka lukumi mu lukaaga buli gombola efuna ebimotoka bibiri registration there ne bannansi eh, mu wiiki bbiri egombola ziba tiziweddeyo yes kubanga kati we have a vaccine but even we who can afford okusasula naffe batuganye kubabalinda eriobwere eh. no no hmm. open up liberalize kyogamba kati covid gyali ddala luli watugamba byabamafia eh, eh. bagakoleramu sente kati yatukidde ddala gyalikubulya kiri bwe kiti nti wakikemu fast hmm. gundi masiki okwala mu ggwanga hmm. zinzakulembera okulangirira nti mungi Mm. Baba mafia ba businessmen baba. Mm. Let me tell you. Can Museveni tell the people now nti abana bali masomero mujja kufuna masikisi nga ziri baziba can Museveni tell the public nti buli muntu ajja kuwebwa government masiki Mm. Ah, kati bano babibba nga balowooza short term mm. Mm. COVID again again. I want to tell you, COVID is here to stay. Mm. Like HIV, like gonorrhea. Abazungu, this is how they make their money. Mm. Money comes out of research. Do you believe the company yakoze mask yenu, centers mm. yatademu is a research, agenda zita? Do you believe mm. nti empeke e, emugwa eti mm. emirimu gye bakulya eti nze gwe ogimanyi nti omuzungu we lukaamu apo mm-hmm. kuba tewaliwo tukirina kyetuyitawo dividends mm. where do you find wars now kati bamanufakitalazi ba, ba, ba weapons mm. abo tebakyakola kati mm. theyhave invested in ki viruses era this is why this virus is unique abo badokita mwanje tebagimanyi mm. eh, normally ekyatta eh, magufuli mm -hmm. magufuli was a professor of chemistry mm. bakugamba nti virus bweruma abantu abanji amaanyi gagigwamu mm. ye mafuguli kyeyaliko emibiri giyiga engeri yogirwanisa ono gwesoseko yasooka okuba omubi mm. kakati ate eno vairasi yekyo tekiina abantu bagamba nti bajongeramu vasionzi bwe bajongeramu vasionyayimiriddekoyasoma <laughs> eh. chemistry evirus eh. egenda ekendera manyi buli lwenu abantu abangi Eh. kakati ate eno eri unique yeyongera bweyongeza e, e, bweva kubakadde kati eh. ekwata n'abato kati erya n'abaekyokubiri eh, a virus is not easy to strike you twice eno nesatu ekomawo tujja kufuna ne variant eyokusatu era the most efficient tesinzembisoma nabana badokita naye nange tukita deprofessionalization bujjo no gyebulya mu informed more than these doctors you have here nti the best test for covid mm. is an apple. The moment you taste an apple and it tastes less of a bitter you have, if you cannot smell the stitch you have, hey. yes. So called in the most the simplest word. Tubuli leko ku test ya yosoka ojidemu katono. I read. I read. Hey. I read. odestinga apple tuchita deprofessionalization nti mm. doctors tebakyali banyi mm. this why they developed pain killers mm. nti erinyo eh, eh, lyeri kuluma eh, omuntu alumu amanyo ayinza ogakula nagamalamu nga kimulo kyekirwadde so the doctors in europe because they are not many they developed pain killers it erinyo oba ekibono ojja bawabira so deprofessionalization janos is a formatozisoma fe abaina type kakati the issue here mm. ye, the way forward mm. ye ya harm mm. those who have money let buy drugs mm. let government concede mm. bulijjo batukolera tukolera ebirungi ku luno naye yina challenges zayo eh. to have uh, been affected by cuts in mm. foreign aid mm. we have been affected kubanga covid mm. alumba commercial interests mm. tinemu italy yalumba industries mm. kenya kenya yali reluctant mm. okugalawo e, e, kenyatta international airport these are economic hubs mumuvu mumuli emirimu okujjako museveni atali business man singa yalikyafunye bafere ababbi ababba eddagala ababbaki kakati etaasa admit abafere baffe bwe batyo bwebatukoze let government liberalize eddagala lijje Mm. omuntu agende alijje gyalikolaki mu kiriniki ye mm. naye nga bali balina data kati bantu badde gavumenti esigale ku special olwolo mm. sente zebaali wadde minisita ya heresi badaana nze ate mbasaasira there was a meeting last night i was watching them um, nababuulira wano nembaga nti ogani kase mugikwese mu serena 62 eyowa sajones kutta bantu mu malwaliro to extract organis bapoliticians bamu asatu mu babiri the two Chinese, a Kenyan and a Rwandese. Ngobujuli zwa kuwela museleni. Mm. Aga sajia ni gaba ba milioni za dola aga. Niba demba la peishiro. Kesi baaji zemu. Watu gambia ite kesa hava zungu baba de compromise. Jule baaji kubie. Watu gamba last Saturday. Jule baaji kubie. Niba aloya ni baba koba. Baba baaji andala. Soko linde. Niba la peishiro. Who is who in Uganda? Hospitals the people are panicking. Mbunze na karubi. Mbunze na karubi. mama wafe tugamba nti bana engege bwebula tuwayiriza mulaalo nze omulaalo tali angegenaye eh, nze nababuulirawo nembaga nti bazungu opaleti eh. nembaga yuabingi trabtalike gadafi eh. gadafi yakiriza nti yakuba lokapi nakompasetinga nebamubuuza obama nabuuza na if we set a precedent mm. to whoever engages in terrorism nakubeobagwebungerezoyagalakipogasaaaamwaligambye mm. mm. fe bya ogast tubimanyi mm. naye agazungu gababa milioni za dolla meka asatu bawoleze wano Eh, kati ate jula yonna bagisatuluddeati ah, ate eh. babagala genda kati ate babatwala kati sente zammwe miliyoni za dola asatu mwawayo zaki nga mwekwese muserena mwekweka nimukola ebyobwenzi katonda nabawemule omukazi nafuna olubuto nebategerera mubikola <laughs> nziramu okwaniriza assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukasa fred kiwala kiku munananga bukatadde ne watu banaatuuse dda omukukunavu ye wali yosefu tamale mirundi yatuuse dda omukukunavu ah, sitera kulaba na masiki naye eh, eh, eh. ez'okulaba wenna otaddeko masiki kyekiriwo Uh-huh. nakyekeze mu bafunal service ezaabo mm. wemit be balig 300 peopleda ati kakati bwe kyebakola ekibi mm. nawandiika mu katabo kange covid mafias owandiika ka covid mafia naye mbagamba nti mugenda nti covid agenda okuba bwenyabwenya wano uh-huh. nababuulira mm. naye mbagamba nti in many cases mafia conducted themselves more like baby monkeys mafias look at challenges to the country in terms of monetary benefits mm. and forget the dangers that may arise from calamities. Take for example HIV AIDS which hit Uganda in the 70s and the 80s. Instead of considering the dangers HIV poses to communities in Uganda, the mafia exploited the plight of the victims for monetary gains. Many bogus organizations purporting to be helping victims were set up, but the funds ended up in the pockets of the mafia. The funds that were allocated to the Uganda's commission were, was not either spared. Government drugs intended to save lives of Ugandans suffering from the disease were stolen and sold to neighboring countries by the mafia gang. Furthermore, Uganda hosted an international conference on refugees where almost one billion dollars was raised but not spared by the corrupt mafia. The numbers of refugees were inflated and the money stolen. Baalisha n'obuuma obusaka soliko. Mukisenyi. Eh? Eh. Ne bagoba n'omunyampi omusoka. Ky'ogamba. Ebisazi ofiisi ssente baziba. Amasannyalaze agaayokyangawo mu kisenyi ebyuma bya kasooli. Nga supplier alina kuba omu. obuuma ne babwokya mm. yes bagambye nti nabadde mbawulya nga boogera mm-hmm. ne bagamba nti museveni yabagambye nti mirundi misro dwafusolo security organizations ziri baziyingiramu ne mbagamba nti in the recent invasion of locasts in east africa mm. and despite the destruction and threat the locast pos to the country museveni yalina ethiopia nakoma ngadduka ensigi zitulumbye mafia lokuti ati the invasion era bali bakubyesa empija lwamira mu asikalewo tulinayo enyonyi e e, basikale basasula dola tulina enyonyi esatu the rocket sent by banzib nebadde emirundi ena the rockets were defeated by updf using a bomb and geno kavuma they looked at the locust invasion as an opportunity to steal money unlike mafia groups operating in other countries the ugandan mafia has several unique features that include the following. One, mafias have a strong foothold in the government. Two, the mafias have control over the media, especially print media. This gives them an edge over their victims. They use the government institutions such as IKK's office, the Auditor General Nakalima's office, Parliament, and the courts to subdue their victims the way a person operates when killing is prey. Mafias bombard their victims with negative newspaper articles and deny them. Kanalimba gang, mm-hmm. nti baby monkeys, mm-hmm. enchime eh, chibira bwechikwata omuliro. Enchime mm-hmm. entozi zinabuzinyo. ekimyufu kijdiba zikizanyisa so eh, fire flames uh -huh. kati bamasonga enkima enkadde zigala ekibira kiweddewo kati mm. bamafiya bawano buli lwebalaba kiramita yonna ngaobubbi butuuse nga basanyuka twatuuza pt emotoka nezisigalawo mu conference center zaali za kurin mm. we twatuuza commonwealth museveni nababuuza nti emotoka ziriwa nti enkuyege zaziri <laughs> tulina kupangisa ndalaenda ziriogenda mu ethiopia benzi zaabwe kajambiya sirasize yagula gyeziri bapurezidenti oluvaayo ne baziza mu stoe Mm. naye mbagamba coronavirus if the virus was manufactured to destroy the chinese bombing economy whoever did it used erongo apparatus for scientific experiment for a longo time the chinese have been anabaga nti echina tajja kubatta covid eh, uh-huh. yo dictatorship eh. yamulbamutta Hmm. basobola okutta abadikiteeta twomwerengamu hmm. talinga bawano babba kakati tude museveneze star kuya star hmm. wy temukyaddayo kulokodabwe mwalimba abantu emmere n'amata babatta abantu bayiika mu lugundo tubapaka twetotolokodabwe mm-hmm. t temukyasobola bagamba nti isolation centers mwabalimba nti mulina gye muziika abacovid semitwezi ziriwa allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they are also putting their, their lives of their families at risk. By the time the president moved in to close the borders, a lot of damage had been done, and Ugandans will pay a heavy price for it. akasembayo akasembayo eh. ah. On the other hand, yes. more like the baby monkeys I referred to, junior immigration officials at the airport mm. allowed travelers to enter the country at a fee, forgetting that they are also putting the lives of their families at risk. By the time the president moved to close the borders, a lot of damage had been done, and Ugandans will pay heavily. for it wakawandiika ddika nenakata tamale bino byoyogerako weebiri kati oba wakakafulumya wano kandabe kandabe kandabe kandabe ah, ah, ah, mm. njaga okulaba nga sirabako deeti ku mulundi guno sooka ondage deeti twaga tulabe kubanga gweyaga kubeera nga ebibeerawo bawa biraba It mm. eh, mm. mm. must have. It must have a date. But kyetusinga okwagala tukoze tya kati mm. about the situation. Mm. One, mm. government must admit mm -hmm. that it has no resources. Ekirize government? Yes. Uh -huh. We don't have resources. Kubango kuyambi wafaba singo kubunji babusazi. Uh-huh. Abebweru. Abebweru chabacha tuwabi intubieta gisa. Closing economic activities. Eh. Tujia kutambula. Eh. Katitudeku sauli yako. Uh -huh. Ina nakatapa kankina wandi semu nimi zona. Uh -huh. Nimba kanti musebe nizi. uh, anti-COVID-19 drug. Uh -huh. regulations. Hey. The moment you use the mm. it hmm. means mm. Mm. this is a drug. Mm. In all languages, at the center of the hmm. no, this is what eh. This is another shuma. Bubabi, Bazimbabi Zimbi, Bible was at COVID in Ziki. The COVID, a Jakugua winter. ennaku ana mu bbiri mm. ennaku ana mu bbiri zaalibadde zitegeeza kuba li tewaliwo vaccine katewaliwo vaccine mm. ennaku ana mu bbiri zaalibadde zitegeeza ti wenyin 42 days every uganda is vaccinated mm. eh, twaligenza okudda oluvannyuma lwana mu ebbiri nga buli mwafunye edoozi mmeka biri but the drugs are not available eh. kakati kiba kitegeeza nti lack of drugs nebudira ente ezo nga zirwaide kaluso nga tolina ddagala nozisibira mu kiraalo kimu zifa ne ziggwawo yes kakati kitegeeza tiif eh. gavumen dosnot have drugs eh. nga nenaku ezo wezinaggwako kati mm. president kyatuyambyemu butasasulira mm. mirambo gijja wala ewaffetufiire eh. ewaffe buli om but the 42 mm. days we would be forced into mandatory testing mandatory vaccination yes buli omu kakati if the government admits that it has no resources kati banyonyole minisita ya heresi tyagikyusiza nnyo basasula omuntu omu 5 billion nga muhoteri ye temusuze muntu eh, nebakwata miliyoni lukaaga nsuboga nalundeetera nti yuawaya stolen natwala nsuboga emisinde gyatalabangako sente nazibba kyekyamukubya banne nsubugaki nsubuga ono abadde mu polisi yaleeta olukaaga eh. nayeryokamugira yenyondo namutwala talinya ate mugenzi wa pulezidenti mugambye kuba baali baagala kugamba nti the man was attacking us betwamuwa sente eh. bamanyi nnyo ayina eh. thisthepate nti baali genzi wa pulezidenti bagala diyonno this man was looking for money from us hey. Hey. bali banoonya trumpjondo yamuyitako naye sente mm. yazitwala mm. teyadda ye watu mwebaza sente yagenda nazo naye yayitirayomilioni lukaga yagenda nazo <laughs> zitunze nyezo ate mwenda yakoze assessment etuufu ah, ni mwenda yabagambye mm. this man will never talk to us if america is fighting with china and china stops firing a papa what happens america fights shadows mm. is mm. this man fighters in the shadows mm. that was a very proper evaluation mm. nga nkolagana namwe nkolagana namwe have mm. suffered for seven years kati mm. muli mutwabo babatwala mutemba nyonyi era bagambye ekiro nti yayogera ntujja kutemba ennyonyi ate waba otambula n'abalinzi omuwala atambula n'abalinzi muga ti ojja kufuna olubuto nze mba ndikuleetedde nabagamba ujja kutemba ennyonyi kubanga human organ extraction is a serious offense ne mm. international community mm. hii nekitegeera however much you cover it un yakaweereza nenaku zino yafulumiriza statement ti mm. organize ate kakati za sente nyingi mu arab countries why covid abantu tebakyatambula nimukyali nnyo ennyonyi mutwalayo abaana bamu kakati zempagamba let us be honest museveni si yabikoze baveyo bategeze what harm should do mm. as he came out harm yasoka okuleta million kikumi dolezo national task yes balisa bamusomera musoma bamwogerako president yamwogerako muli hmm. siya bano teyaliimu nga basoma n'owebitaano owebitaano ebasomanga nefulufiga owolukumi nefulufiga lwaki tomuleka <laughs> nedda nze mbasaasira bafulufiga <laughs> lwaki tebamanyi kiri mu nyumba Eh, atafulufiga amanyi nti amutuma okuvuma abantu museveni eh. yamusiba enaku musanvu mukomera nagage eh. nagasiringa fulufiga akimanyi <laughs> waliwo gwebayita namugaga yusufu bwe nalaja nakuba naga nti era nti puresidenti yabadimbiretitwagenda yo olwo intelligence organization ezimukolera ku ripoot ti omusajja mubi nnyo muki musibini yabagaye nti omusajja oyo nabeera naye ebbanga ddene mugezi okubasingamu mm. bimulese byonna bife bibiri bituufu mm. era temuddamu kumwebwangako nze mm. mbawulyanga mbambalaba kati abekiro saabalabe huyizi wini uganda naye gwobeera wawulabira ebyo ebintu byonna mbakwata nabo bakkiriza ali nabagaa nti omusajja bwomukkiriza okukukwata eh. notabulya bbaabo nti bonabulya bala ajja kukutta eh. katotambula nannika lwaki ebwajjanga ah. kati baleeta <laughs> buli ditalenti yonna eh. wenda nabagana ti bana ebyuma bigula milioni za dola 16 tewali ditalenti eh. nalaba obukyayina nga bwoza amasimu gaabwe nenseka eh. waliwo gwe baguza ejaket very expensive jaket lipeera wa waliwo gwe bakolera emotoka lipeera wa kakati bakoze ekizimbe sound proof museveni kyotajja kiyingiramu <laughs> mugaba weddeko wenotiyo accept kakati ekyo tekikkirize bannanga as a country ham agende wa purezidenti mukwano gwe amubuulire kuba ayinza okubeera misunderstood batekewo ettiimu eya credible people abagagga mujja kulaba nga nenane government organizations wad bank ani zitaddemueyo ensawo naye buli lwebalabakanakubaakolina omuntu kolinga manga tendebalabaddeno nebalabatibajja kuleta sente kakati ate bo abantu obawa magezi ki ku saidi ya gavumenti ego naye banene ababulijjo abanoonya emmere ya leero eh. mm. president museveni is not like nyerere mm. when nyerere introduced universal primary education to what private schools mm. that's why the standard of mm. mm. tanzania is low mm. toyinza kugamba nti kulumbe mulina olumbe ku kyalo mm. otekyo zijja kukola Mm. museveni abafuna duo college mm. we have private schools mm. and private schools we have private hospitals andpublicthe hospitals tulina besasulire makerere ne gavumenti besasula this is museveni olvery universal yes but taggalawo birala kakati nakino bwekyetagisa abanaku eyo hamufandi Eh, eh, abanakuabatasobola kakati fe abasobola okwekolera gavumenti esigale kukimusupervision t involve of the army kya ami nebwene befunye ebimotoka ebyo mm. lukumimulukaago benkumi ensi mm. amagombolola gaffe gonna mm. olooza ekimotoka nga kiri ekalisira okugombolola gombola zawanuka tibazikeketa nebudisitulikiti bakukeketa how long will the soldiers remain there bafune edoozi ezi eh. abantu bafune edoozi bbiri si 14 days Mm. nga bajasi bakwata ebimotoka ebyo yefuekanprotect amasasi mm. nabagandiriza omusajja akulira mu uganda gwensinga okurespectinga yakulira fakitole yamasasi mm. gali baddenga bijanjalo naye tegaliwo era nabagamba nti abantu ba uganda bati emundu muleme kuweza mu emundu ziri mu bantu how come that emundu yeyatakigundu yabadde erumye katumba wamala kitegeeza having a gun is not easy because you failed to trace this man eyata eh. eh, kigundu akyagi gino naye eh, ah, twali tumanyi nti babakwata bali eri olukunkumuli ate mundu yakomyewo ekyo akyoga abali kati babate bali eri abali eri abali mm. eyo reinforce. Mm. These are Museveni's drugs. Mm. This is a drug. This is how I've presented it mm. as a mass communicator. The so called Uganda Armed Forces, Uganda Police Force, mm. Prison Service. This mm. is a service. Mm. That's why many people prefer to remain in Ruzira. kati omuntu wakugobanja aganti miezi mukaga kangende eruzira sentence sigaz nekigundu yagenda is a service bagenda kutulugunyizaayo mm. ngaba waliwo obulwadde buli musaikoloji nti bukwata omuntu n'amanyira embeera embi osanga omusajja eyakava eruzira nabba esimu mu kkooti bamuzeeyo mm. kitalyekitalkyekitegeeza ah. eh, nti kitalya kitalya mmere mm-hmm. onokiwayo ki gyebakusibidde kikanotakisesesexnokufeenya mm. <laughs> shrinking <laughs> eh. era omuganda akugamba nti akafeenya e, ebbuga lyalabisi kafenyerera ebbuga lyalabisi mm. you can have a sack of vegetables mm. subjected to fire the shrink mm. ekutya yebbugga ofunamulubatu ogiritira ku source hey. Eh. yenalufeenya hey. Eh. these names were clearly stated mbuzi ekugga hey, eh, mbuzi ekugga kitali ya mmere kita hey. Eh. na rufenya to scare people not to go there hey. Eh. these names were intended mm. to scare people not to commit offenses netamale okimanyi nti abantu bafudde covid naye hey. Eh. ministry teva etuwa uh, updates okubanga oli awo ku kyalo kuno wafudde wali wafudde wali wafudde wali wafudde abadde alinze n'akatwe kaddeyo mu parliament bamuwe bahate bahati nabadde nembuzi yange bahati nagisaze ah, ah. eyakasajja ekyali kumuguwa bweti kubakasajja museveni yansanyudde nnyo ah, atya eh, omanye gwe nga waleriwo abagenyi abamaanyi ogenda okulaba ngaekijiiko kabusigalo yakirina yase nenva ate kiti olwokuba bajeti mulala yagisomye amos lugolobi ngaowa finance atudde walikasaijaeyakatukaaera ah, ah, ah, <laughs> eh, nolemerawo What will you force you out of government, Kasaija? naye president yatugambye nti mu finance waliyoko abantu ah, ah, ababbiono yadduse n'obukootikooti bwe yabadde alina obuvuyo oyo yabadde yabadde omufere omukukutivu minisitry ya finance yamubya yamutwala eri kagenda bba obutimba ajja kubba butimba mu trade kino yamugja eyo n'obukootikooti bwe bakati nosala embuzi nasaza embuzi bakati era nolabanga ono maama kajanja nakalema maama kajanja eh. olumbo ty aba takisi abasajja bali yagenze mu babasi naye mwali prorizing economy gavumenti ekyasala oku prices zegonde basobomukubasirikale bali abesfsbidomola byamafuta agobwerere nabibawa these people collected fairs previously nga tebanaggalawo Mhm. kakati emotoka egende edda etya nasobola tamutereyeyo mm. nti me i defend things because am involved mm. emotoka empya zetulina zikola lungolootu kati mm. emotoka yange ya milioni kinaana eri mbalala emotoka ya milioni kinaana eri aluwa emotoka ya milioni kinaana eri mutukula you make a statement nti tezidda bonnaku ana mubiri oyinza okulaba kumotoka nemu lwaki motoka zisula waka oba babekinga sente weziri the man in imbala to disappear in congo mm. he knows you cannot go there mm. the man in busia will cross to kenya mm. after 14 days ogenda kulaba motoka yo nemu mm. why don't you kubanga covid okujako nga mugambye munaku zino ezisembayo mwagenda okuttira abantu abangi mm. but president talina bantu bakola bintu ebyo Mm. nti when you are involved when you are talking about tax operations zikola zitya kati eyo basi egenda kukola mu kitundu kyembalala eyo erina okusigalawo mu disitulikiti etandikira ku booda yembala eh, eh, nekomawo ku booda yembalatekoze eh. nemala ennaku ana mu bbiri eyinza okulema okuzaawo mumulowooza nti emotoka eziremera waka enkoko nezibiikamu amagi hmm. ziba zajja bazireetedde ku motoka waggulu ate bwe kyebakola ekibiwe mayambala mayambala yetaga okuba ennyene kadduka kuba tibulina mipiira ate mayambala yakozekijawa bavanga mubufangati yakoze eki mayambalanomukambulaempalenemukajamu ne mayambala yayimiriza taksiina motoka gireeta agisimbaawo tayina babukwata bukwasi ne babuyimpozingayo this is why toyinzaga nti mupaaka balwaniddemu uwo mukazi gwe basibirira ewaka ebintu eh. tasobola kuyiwaka ada kubanga mulimu ekyasenga we kyeyamuwa teri taxi driver akuba motoka mayinja knows the cost ngano kayaye bakajeri abaminisa banamugwanya bebaleta gayaye nebagateka mu paka namugwanya mukazi wa tachari minister eh, ne ne ne yembuzi namugwanya ah, ah, nagisa nedda tama abantu bayita mbuzi ani nagisa zinde bunene bahona bunene batume mbuzi waka ndo nagisa zinde waliwo ekyaliko ekireberebweobaogerako musolesole gwe kabineti yonna yonna eyokabineti uh, uh, museveni kyeyakoze eh, temukitegeera ate tetugitegeatkabinenti yetaga musajja asoma political science yaleseamwekambabulire omusirikale ye vice retired major tuyina ebintu bagatuyingira mu military state asoma political science hey. tusoma decision making is a whole chapter in political science. Mm. A decision must be purposeful. Mm. A decision must be, must, before you make a decision, mm. evaluate the past and the future. Mm. Kakati February President Chakula Nganzile ukule ku political science principles. Mm. Kakati kambana, kambana na izi ingiri kabine. Yee, eh, soko tuwa na izi ingiri kabine. Uh -huh. Museveni, mm. yategedde yakitegeera akabinja kano keyasinza okukuba kabinja ki waliwo akabinja akabadde kakoze nkugamba emergency of the mafia obijja mu katabo kyebyo tamaakayita blood nebagamba blood nti obusika bwa museveni bujja kubamu okuyiwa kuyiwa omusaayi obusika bwa museveni bujja kubamu okuyiwa omusaayi eh.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 Nabaganti mm. Chumura Nakalima, Yum Sajon, Marumu Bank of Uganda. Guyamanta Lirako. Ebitereke ebikimu kyali kyampiringi kyekyamandira tebakozesa na statement the man was acquitted byanalabuzi mm. acquitted all of the mm. people nakalemaresi acquitted but their jobs are already taken mm. kubanga mm. akole nakalema akolera mu lukweyo museveni yasesebudde ate yagisesebudde atye bakola mu gavumenti eh, endala mhm. ne bafuna obukundi kakati mm. obukundi bwonna yabukubye mpawa nagesa mu state house Hey. Eh. That's why for you when you look at the, his appointed people, mm. you see them that they're weak. These are no longer Eh, ministers in the your sense, as you say. Mm. These are people, he's total, they have total loyalty to him, mm. they attribute their success to him, mm. and therefore they cannot argue with him, mm. they will implement his directives. Mm. bano balugunda bamatayi mm. bwabalagira ekintu tebakola we shall talk to him nekiyimiryawo Museveni hmm. yalagira abasajja babiri muli yabakwatibwe hmm. omukazi oyo nagaana oyo kitutu kitutu nagaana ngaali mu bubbi bwa leya 400 million dollars hmm. oyo omukazi akulu nagaana museveni abuuza are these fools still breathing uganda ne air omukazi oyo kitutu kyeyakola edisolving board alimu okulemesa gundi investigat bakanyoza embu kitutu era nasaza embuzi kitutu kubanga olaba sente olaba mm. ababaka ebibiri bye bakweka olaba ki eh. ne president naga nabakubidde enze kenyini eh. nafuna kikumi mukyenda eh, kikumikyenda musanvu naye nga onayagala kweddeza kuteekayomu buli kimu amuwulira kuba abantu badde baganabanja for crying out loud agenda okulead of government business ate nabanja namwagadde nyolwaki agenda kuba akakazi kano mugundi kabadde kamujoga nnyo kani dayana abadde ajoga nnyo nabanja muguri muhere tanisha genda kubembwa genda kwa oinengeri gyoyogeramu ng'olinga wakinywezezza muli kati kati dayana basibe babadde bajoga nabbanja omanyiko bamusabire kyeyakoze ah. buli muntu gwe babadde bajoga mu kitongole eh. yamukuzizza Museveni azitaken over parliament. Uh -huh. Museveni azitaken over the secretariat. Hey. Museveni azitaken over the prime minister's office. Hey. museveni ategeera nti alina gundi allegations ti mm. abajasi bakuba abantu mukulonda mm. amekamanda namugjayo ah, namutwala mugundi ye state minister towa intesteatkatikankubule abapolisi abaabapolisi abadde batabakawesa ne basirika otafaya mm. otafaya otafire otafire ye minister wa abapi mu polisi kakati atanamaliriza enyumba eyo yawedde tajja kuzimba ate sokoolotafire newabaddeyo nenaovu mogadishu eringa jaerirokach kahinda ate bano bamuteka musente agwe ani kahinda kamafi bamafi yabamuteka musente agwe nenayitamu nayitawo mhm. nibamuletea kakonda akahonda donozio kahonda akahonda akasola akali ebyuma cuma eh. ki eh? otafiire cuma bakirya kati abapolisi embuto zibatokota ababi bonna nti otafiire oyinza omugamba aa ah, ah, otafiire mugae nti basse omuntu saidi eremeddwa eh. otafiire kebaita otafiire gwekimanyi otafiire ah, eriminisa wa internal affairs mm-hmm. nebaleeta basi nebaga nti eh, polisi bagenda giwaako eh. nga tebalibawa otafiire eh. yazinda upc utc nazijoyo naziwa polisi